De technieken gaan zo snel dat het eigenlijk zonde is om elk jaar een nieuwe 3D-printer te kopen. Dus wij bieden eigenlijk aan aan onze klanten dat ze gewoon kleine incrementele upgrades voor een fractie van de prijs van een nieuwe printer kunnen kopen. Wij zijn Felix Printers, een producent van professionele desktop FDM 3D-printers. Wij ontwikkelen, produceren en verkopen deze printers via ons wereldwijde netwerk of rechtstreeks via onze webshop. Het toepassingsgebied is heel erg breed voor 3D-printers. Eh, We hebben diverse soorten klanten. Bijvoorbeeld voor machinefabrieken, productontwikkelbureaus, architecten. In de educatie heb je van basisschool tot universiteiten. Het kan heel breed zijn. We richten ons op standaardproducten en op maatwerk waarbij andere soorten materialen worden geprint. Het ontwikkelproces van een 3D-printer, begint eigenlijk met een idee. De volgende stap is dan dat je het in een CAD 3D-programma tekent, zeg maar. Dat moet je in de printer laden. Daarnaast heb je een fysieke draad wat dan ingevoerd wordt in de printkop. En dat wordt dan gesmolten op 200 graden. En dan tekent hij eigenlijk het object laagje voor laagje, tekent hij dat op totdat je echt ja, een fysiek object in je handen hebt. Belangrijk voor een goede printer is het gebruiksgemak dat hij van goede bouwkwaliteit is. Hij moet betrouwbaar zijn, hij moet een goede printkwaliteit hebben, hij moet onderhoudsvriendelijk zijn. En als laatste aspect wat wij belangrijk vinden is de upgradability. Momenteel zie je de volgende ontwikkelingen op de markt. Je ziet dat bioprinting is heel populair, voedselprinting en ook groot formaat 3D-printers. Ja, en daar spelen wij op in. Eh, we zijn al tien jaar bezig en je ziet dat de markt nog steeds groeiende is. We hebben ons als doel gesteld om op zijn minst even hard te groeien als de markt. En ik ben er erg trots op hoe we dat tot dusver voor elkaar hebben gekregen met ons team.